20 қарашада жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырмақшы болған қылмыстық топ ұсталды бүгін ұлттық қауіпсіздік комитеті прокуратураның көмегімен арнайы операция нәтижесінде жеті адамды ұстады қазір тергеу басталды ұсталғандардың тұрғылықты жері бойынша заттай дәлелдемелер тәркіленді топ мүшелері бөтелге лақтырғыш деп аталатын жабдықтар жасап олардың көмегімен молотов коктейльдерін лақтыра отырып құқық қорғау органдары қызметкерлерін физикалық жоюды жоспарлаған жасырын орындар ұйымдастырып оған қылмыс жасауға арналған құралдар калашников автоматы ойық ұңғылы меркель мылтығы екі тегіс ұңғылы кесілген мылтық оқ-дәрілер молотов коктейльдеріне арналған сұйықтығы бөтелкелер бөтелке лақтырғыштар бензин құйылған канистралар рациялар сақтаған күдіктілер ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалды еске сала кетейік еліміздегі кезектен тыс президент сайлауы 20 қарашаға белгіленген тұрғындар жергілікті уақыт бойынша сағат 7.00-ден 20.00-ге дейін дауыс бере алады сайлау учаскелері бір сағат бұрын ашылады